Porque por más que ande, yo por la Porque por más que andé, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis Sin Perdonando no me dais Aunque esta mierda me ha tocar el pie mm, dices que la vida es corta, dices que este amor te importa. Ya no me curan tus besos, porque tus labios me cortan. todos son siempre vice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la el cielo, pasó con hielo, me desvelo pensándote. Creo que vuelo, son solo sueños, estoy en el suelo llorándote. Esto me estás superando y de poco me va consumiendo. Dentro mi algo se está apagando mientras tú provocas un incendio. Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente. Ven, ven, para darme calor, está tan te encuentres, solo dame porque por más que ande.